Я не таких. мне так стукал. Я лови. Я лови. Я лови. Коль, лови. Иногда. Нормально, зато будет держаться. Ну, да. держаться. вообще как бы. Даже морской узел. Привет! Алина, ты? Я, да. Мне что-то написали. А, нет, не Диана в шоке. Что ей наделали? <laughs> you know? Давай, давай, давай, У меня... Пусто, пусто. Лайфхак. Голова уже показалась. Коля, ты лайки набираешь. Давай, давай, давай, давай. Дыши, дыши, дыши. Давай телефон, телефон давай. Давайте снова за... Нет, не надо. Она будет в шоке. Что? Как дела? Что ты мной писать? Вот пойдет со мной вообще тогда. <laughs> Скветер, Пожестче. Еще. Еще. Давай. Пожестче. Ой, больно, да. Еще. Диана. Ёбаный в А я... Привет! Давай, снимай. О, привет, привет, привет! И там мама такая отключает перескакивает. понос. И на стол. И на стол. И на стол. Включи обратно камеру. Ну, включи. <laughs> Не, ну да, поверни к себе. Да поверни. Вот это ждет Диану. Что?

Ну что? Господи, коляны. Деревья еще больше. Красавка. Я просто снимаю. Красавка. Я снимаю. А. Я не могу с ним справиться. Он овладевает мною. <laughs> Ай! У меня кровать слишком сложная. Да, у него номер телефона записан. Вы еще упадете еще. Вам, вам интересно? Вам интересно? А что там интересного? Пароль вам интересно? Вам интересно? Китянины. Я китянин. Вот видите? Нет, Коля, ты же не брат. А он не грешак. Целая Полина Цубская. Ну давай, покажи мне, покажи мне. Вот видите, Полина Цубская. Очень похожа. На его телефоне. Я скажу это, что она очень похожа на меня, у меня на заставке. Это сказала Алина. ты на меня нарываешь. А Сказал, а, сейчас Сережа, вижу Колю, теряю волю. <laughs> Это как понять его? Вижу Колю, теряю Чего? А давайте, давайте потанцуем. Пошлите в зал потанцуем. Пошлите в, та в зал потанцуем. Сейчас мы вам покажем нас, наш зал. Сережа, Сережа ушел. Сережа ушел, и сейчас мы, мы вам покажем танец, который мы выучили на джазе. Вы до сих пор снимаете Да, мы до сих пор трансляцию снимаем. Я завтра... Нет, я буду в субботу Сейчас. Пока мне надо на домой это. На домой. На домой. Ну, ты же еще будешь к нам в раздевалку. Нет. Ну пойдем сейчас. Лучше. Ну подожди. Позови Диану, я, короче, буду наверху, ладно? Что она хочет? на. Развалку? Да. Ну, точнее, она будет у нас в развалке. Ну, коромысленно не хочется. Да. На, снимай меня. Звезды мои, у меня сейчас сюда уже заходят женщины, которые пришли на фитнес. И уже зал вымыли, убрали после... Просто все, посидеть. Все, нет, нет, нет, девчонки, я вашу группу знаю, нет. Ну, с вами нет. Выходите. Выходите. Но я знаю вас замечательно. Не первый год, как говорится, мы с вами общаемся. Девчонки, ну только что здесь мне вымыли пол, даже сидеть. Ну не надо. Уже причем, причем пришли женщины, которые будут сейчас заниматься здесь фитнесом. Они сейчас начнут сюда свои коврики заносить, свои мячики. Я вас умоляю, идите вон в первый зал, ради а. бога. Вот идите туда, там занимайтесь. И я конкретно про этот зал. <laughs> Так, Диана, давай мы будем танцевать. Сильно э, снег. И вот это. Не, погоди, дай ему, дай ему тебя какая музыка, дай, дай, дай, дай, дай. Чё? Дай. Дэнс? Да. Музыка. Какая музыка? Музыка. А. Мне нужна музыка. Пока. А буду снимать. Как, Диана, как посмотреть, кто меня видит? Нет. Чё? <laughs> Чё нет? Чё нет? Мне нравится твой смех, Давай я. Давай на бис. На бис. 讲对。Ты на меня кажешь? Все, я пошла. Да, я пошла. Подожди, как мы идем раздеваться? тебя скрывает. Ой, снимает Дай! До свидания!